स्वागत छ तपाईँहरूलाई साइमन राई युट्युब च्यानलमा म हुँ Simon Rai founder and CEO of your own internet business platform Simon John dot com young digital entrepreneur as well as other business founder आजको टपिक्सतर्फ तपाईँहरूलाई म जम्प गर्न चाहन्छु र यदि पहिलोपटक तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा हुनुहुन्छ र यदि तपाईँहरू यस्तै इन्फर्मेटिभ कन्टेन्टहरू कन्ज्युम गर्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो लाइफलाई नेक्स्ट लेभलमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकनलाई हिट गर्नुहोस् ताकि यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू तपाईँहरूलाई मिस नगर्नुहोस् आजको टपिक्सतर्फ म तपाईँहरूलाई ढिलो नगरिकन जम्प गर्न चाहन्छु एकदमै पावरफुल कन्टेन्ट म तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछु तपाईँहरूको एउटा राइट राइट वेमा राइट ट्र्याकमा जानको लागि चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नेछु र let's jump into the topic योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले इएसबिआई e कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई सेयर गरिसकेको छु यदि तपाईँहरूले इएसबिआई e कन्सेप्ट हेर्नुभएको छैन भने हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हामी इएसबिआई e कन्सेप्टको लिङ्क राखिदिनेछौँ जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बेस्ट इएसबिआई कन्सेप्ट सेयर गर्न पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा कसरी आफ्नो लाइनलाई सिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले जान्न पाउनुहुन्छ so you have to ask यो लाइफ वेयर आर नाउ तपाईँहरू अहिले कहाँ हुनुहुन्छ जुन इएसबिआई कन्सेप्टमा तपाईँहरूलाई इम्प्लोय अर सेल्फ इम्प्लोयमा most of people are employ employee त्यो वर्ग व्यक्तिहरूमा त्यो वर्गमा चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ रहने गर्छन् so where are you now तपाईँहरूलाई एकदमै most most most most powerful सोध्नै पर्ने क्वेसन हो कि वेयर आर यु नाउ तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ जेरोमा लसमा कहाँ हुनुहुन्छ so next question you have to ask in your life is where you do you want to go or where do you want to be तपाईँ कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ कहाँ जान चाहनुहुन्छ एज अ बिजनेस ओनर बन्न चाहनुहुन्छ एज अ तपाईँको त्यो vision that is call vision that is political vision vision तपाईँको भिजन चाहिँ एउटा एम्पायर बिल्ड गर्ने छ कि अथवा तपाईँको कम्पनी चाहिँ millions of ten billions of डलरको चाहिँ एउटा कम्पनी रेज गर्ने त्यो भिजन छ कि इट इज कल भिजन तपाईँहरूले चाहिँ vision राख्न आवश्यक छ next question you have to ask is where do you want to go where do you want to go तपाईँ एउटा इन्भेस्टर बन्न चाहनुहुन्छ कि अथवा चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ एउटा हजारौँ लाखौँमा अथवा चाहिँ करोडौँमा छ त्यसलाई चाहिँ five times ten times grow गर्न चाहनुहुन्छ that should be your vision अथवा चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा आफ्नो परिवारसँग फ्यामिलीसँग आफ्नो लाइफ इन्जोय गर्ने चाहिँ एउटा सर्कलमा हुनुहुन्छ कि ट्राभल गर्ने स्पेन्ड रेस्पेक्टेड लाइफ आफ्नो साथी सर्कलबाट चाहिँ रेस्पेक्टेड लाइफ जिउने एउटा भिजन बोक्नु भएको छ कि के छ तपाईँको vision so it is your vision and यो mission must have do or die जो व्यक्ति चाहिँ एउटा त्यो भिजनलाई तपाईँले चाहिँ त्यो टेन बिलियनको भिजनलाई तपाईँ चाहिँ एउटा लसमा हुनुहुन्छ भने निस्किनु हुन्छ द्याट इज कल यो मिसन डु अर डाई तपाईँले चाहिँ प्लानिङ गर्न आवश्यक छ तपाईँले चाहिँ स्ट्राटेजी चाहिँ बिल्ड गर्न आवश्यक छ आफ्नो टिममा खडा भएर चाहिँ स्ट्रङली पावरफुल प्याक पर्फर्मेन्स तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो टिममा चाहिँ ल्याउन आवश्यक छ त्यसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो मिसन एचिभ गर्न चाहिँ हेल्प गर्नेछ so your mission must have a target your mission must have a goal your mission must have a lot of powerful energy so यसले तपाईँको भिजनलाई एचिभ गर्न चाहिँ एकदमै मद्दत गर्नेछ हुन्छ र यो प्यासन जति पनि वर्ल्डको सक्सेसफुल पिपल तपाईँले रिड गर्नुभयो भने चाहिँ बेल गेट्स वर्ल्डको किन सेकेन्ड रिचेस्ट पर्सन छ Jeff Bezos they always they work on passion यस्तो प्यासनमा उनीहरू वर्क गर्छन् नि यस्तो प्यासनमा उनीहरू वर्क गर्छन् नि म तपाईँहरूलाई यहाँ इन्टरटेनमेन्ट भर्सेस एन्टरटेनमेन्ट सेयर गर्न चाहन्छु जो व्यक्ति इन्टरटेनमेन्टमा आफू लाग्छ they kill their time they lose their money बकवास सोसियल मिडियामा सेयर कन्टेन्टहरू कन्ज्युम गरिराखेको हुन्छ सेयर गरिराखेको हुन्छ लुजिङ टाइम लुजिङ मनी न हेर्नुपर्ने भन्दा नहेर्नुपर्ने मुभिजहरू हेरिराखेका हुन्छन् so entertainment build help to achieve यो vision entertainment help to achieve यो मिसन तपाईँको एचिभ त्यो मिसनलाई एचिभ गर्नको लागि चाहिँ एन्टरटेनमेन्टले हेल्प गर्छ so why Jeff Bezos Bill Gates got learn money. So they work on entertainment. तपाईँले पनि एन्टरटेनमेन्टमा वर्क गर्न आवश्यक छ you have to find mentor gurus तपाईँहरूले चाहिँ गुरुजहरू फाइन्ड आउट गर्न आवश्यक छ वर्ल्डको थप गुरुजहरू सेमिनार्सहरू एटेन्ड गर्न आवश्यक छ अनलाइन कोर्सेस ट्रेनिङहरू गर्न आवश्यक छ just like a Tai who is the great and great social media influencer of the world कोला भन्दा खुसी बढी एउटा फ्ल फलोवर्स भएको चाहिँ एउटा चाहिँ जेरो टु एउटा चाहिँ ऱ्याक टु रिचेस पुगेको मान्छे होस् थाहा लपेस तपाईँहरूले चाहिँ कसरी डिजिटल एन्टरप्रेन्यर भयो तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा उहाँहरूको युट्युब च्यानलमा next is my one of the great mentor Grant Cardone he is the great and great जो चाहिँ एउटा ड्रग एडिक्ट गर्दा चाहिँ कसरी टेन बिलियनको कम्पनी रेज गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सिक्न पाउनुहुन्छ next is doctor Vivek Bindra he is really really really really great inspiration and motivational speaker and founder of Bada Business dot com एकदमै सलिड कन्टेन्ट सेयर में देखेको बडा बिजनेस फाउन्डर डक्टर विवेक मित्र तपाईँहरूले पनि उहाँलाई मेन्टर बनाउन सक्नुहुन्छ next is Sonu Sharma he is the great and great kings of network marketer किङको एउटा चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एउटा बादशाह भनेर चिनिन्छ तपाईँहरू उहाँलाई पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ he is also my mentor and you have to chase next Dan Lok Dan Lok is a social media influencer king of social media king of high ticket closer the best and the best mentor for ever Dan Lok तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ यो passion must have read books तपाईँको प्यासन यी व्यक्तिहरू यी गुरुहरूमा यी गुरुजहरूबाट तपाईँहरूले चाहिँ ट्रेनिङ कोर्सेस लिन आवश्यक छ बुक्सहरू पढ्न आवश्यक छ books like the four hour with तपाईँहरू एउटा डिजिटल एन्टरप्रेन्यरले एकदमै पढ्नु पर्ने बुक हो the four hour week Tim फेरिसले लेखेको यो बुकमा तपाईँले चाहिँ विकमा चाहिँ फोर आवर्स विकमा काम गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ डिजिटल एन्टरप्रेन्यर बन्न सक्नुहुन्छ लाइफ स्टाइल जिउन सक्नुहुन्छ अनि नेक्स्ट बुक्स म तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गर्छु seven habits of highly effective successful people सातौँ ह्याबिट्स जसले चाहिँ सक्सेसफुल पिपुलको चाहिँ त्यो ह्याबिट्स के छ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ रिच आउट फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ रिड आउट गर्न सक्नुहुन्छ रिच द्याट फोर द्याट तपाईँहरूले फाइनेन्सियल फ्रिडम चाहनुहुन्छ भने यो एकदमै एकदमै पढ्नुपर्ने बुक हो रिच द्याट फोर द्याट यदि तपाईँहरू जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ यो बुक्स पढ्नुभएको छैन भने I really recommend and next book क्वारन जुन चाहिँ मैले यही पुस्तकको मैले सुरुमा एउटा भिडियो कन्ज्युम सेयर गरेको छु जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ इएसबिआई कन्सेप्ट तपाईँले एकदमै बुझ्न आवश्यक छ वर्ल्डको एटी टू ट्वेन्टी प्रिन्सिपल रुल्सलाई चाहिँ पछि पढेको बुक्स हो इएसबिआई कन्सेप्ट र नेक्स्ट भनेको चाहिँ सिक्रेट्स अफ मिलिनियर माइन्ड तपाईँहरूले चाहिँ पढ्नै पर्ने बुक हो जहाँ चाहिँ तपाईँको माइन्ड चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ कसरी चाहिँ मिलिनियर व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ धार लगाउँछन् सार बनाउँछन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्छ यो passion must have was to entertainment related कुराहरू गोल रिलेटेड भिजन रिलेटेड मुभिजहरू लाइक म तपाईँहरूलाई यहाँ सेयर गर्छु the wolf of Wall Street chance तपाईँको चाहिँ यो मुभीले तपाईँलाई सिकाउँछ कि वर्ल्डमा चाहिँ सेल्सको पावर के छ सेल्सको इम्प्याक्ट के छ सेलिङ इन्डस्ट्रीमा कस्तो कुराले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ मोटिभेट हुन्छन् कसरी चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ millions of tons turn over चाहिँ गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सिकाउँछ त पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ नर्मल मान्छे चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै एकदमै एकदमै अनएजुकेटेड मान्छे चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा मिलियन डलर चाहिँ क्रिस्ट गार्डनर रियल एउटा चाहिँ बायोग्राफीमा बनेको मुभी हो the pursuit of happiness next catch if you can भन्ने मुभिज तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ रियल बायोग्राफीमा भनेको एउटा चाहिँ टर्चर पाएको आफ्नो बाबा आमा एउटा चाहिँ डिभोर्स हुँदा चाहिँ कस्तो टर्चर फिल गरेको पैसा नहुँदा चाहिँ कसरी चाहिँ पैसा कमाउने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउने मुभी हो next if you can catch me and the next final म तपाईँहरूलाई मुभी रिकमान्ड गर्छु फर गम यो मुभीले तपाईँहरूलाई फोकस भनेको के हो एउटा मान्छेले चाहिँ फोकस आफ्नो डेस्टिनेसनमा आफ्नो भिजनमा आफ्नो मिसनमा आफ्नो गोलमा आफ्नो त्यो टार्गेटमा कसरी चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई सिकाउँछु द फर्स्ट टर्म तपाईँहरूले एकदमै यो मुभी हेर्नु पर्नेछ एकदमै हेर्नु पर्नेछ सो हियर डिजिटल अन्टरप्रेनियर्स जति पनि हुनुहुन्छ नेटवर्क मार्केटर्स जति पनि हुनुहुन्छ आई रियली रिकमेन्ड तपाईँको प्यासन यसमा हुन आवश्यक छ तपाईँको प्यासन एन्टरटेनमेन्टमा हुन आवश्यक छ तपाईँको प्यासन इन्टरटेनमेन्टमा होइन it kill your money it kill your time तपाईँहरूले यो तपाईँको प्यासन यसमा चाहिँ लगाउन आवश्यक छ तपाईँ तपाईँको चाहिँ देन आफ्टर भिजन तपाईँको मिसन फाइन्ड आउट हुन्छ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ यसले चाहिँ तपाईँको त्यो कसरी जान चाहनुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हेल्प गर्नेछ so thank you so much यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि पहिलोपटक हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यदि के यो कन्टेन्टहरू अरू साथीहरूलाई पनि मनपर्छ र अरू साथीहरूलाई पनि आवश्यक छ जस्तो छ भने तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथी सर्कल जति पनि आमा बाबा इष्ट मित्र अङ्कल काका जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सेयर गर्नुहोस् this is the powerful content I am giving the best of content for you so thank you so much have a great time and see you in the next video